ne suis comme tu le souhaites. Occupe mes pensées. Je veux t'aimer comme tu le souhaites. Occupe mes pensées. pour être totalement à toi. Je veux t'adorer comme tu le souhaites. Occupe mes pensées. Je veux t'honorer comme tu le souhaites. Occupe mes pensées. Je veux te servir comme tu le souhaites. Occupe mes pensées. Je veux t'aimer comme tu le souhaites occupe mes pensées. Je veux t'adorer comme tu le souhaites. Occupe mes pensées. Je veux t'honorer comme tu le souhaites. Occupe mes pensées. Je veux te servir comme tu le souhaites. Occupe mes pensées. Je veux t'aimer comme tu le souhaites occupe mes pensées. Je veux t'adorer comme tu le souhaites, occupe mes pensées. Je veux t'honorer comme tu le souhaites, occupe mes pensées. Je veux te servir comme tu le souhaites, occupe mes pensées. Je veux t'aimer comme tu occupe mes pensées. grâce. la croix, Seigneur, au travers de ta mort, j'ai la vie aujourd'hui, Seigneur, et je peux crier, Seigneur, devant le monde entier, que je suis sauvé grâce à toi, Père. Mashiach, Yeshua. felt so ni par la chair, ni par le sang, mais c'est par révélation, ni par la chair, ni par le sang, mais c'est son esprit qui le révèle nos hommes, ni par la chair, ni par le sang, mais c'est par révélation. la joie. Il est le Père de toute éternité. Yeshua, Yeshua, mon Mashiach. Yeshua, mon roi. Yeshua, mon Mashiach. Yeshua. Je ne pourrai expliquer tout ce qu'il a fait pour moi. Je ne pourrais expliquer juste avec mes mots. C'est Yeshua, le Mashiach, lumière du monde. C'est Yeshua, le Mashiach, étoile du